学习设计矢量图和位图的概念非常重要。如果你是非艺术类学科的同学，请你一定要注意，什么是位图呢？比如说，今天你出去旅游，然后拍了一张唯美的照片，你会发现这张图片放大以后，它是由像素构成的。当你放到最大，你会发现出现如左图一样，有一块一块的像素点构成的这种图片叫做位图。 下面我来讲一下学术概念。位图是用像素所构成的图像。那什么是矢量图呢？矢量图它是以数字形式构成的图像，它放大不会失真。我们到软件中来看一下，这里有一张非常漂亮的儿童节海报，我们把它放大来看一下。你会发现，当你放到最大的时候。 它会变成一颗一颗的马赛克点。接下来，我们到软件中来看，这里有一个六一儿童节的海报，非常漂亮，而且十分高清，对吗？但是我们放大来看一下，你会发现它是由一个一个像素点构成的。这样的图像，它就是位图。好，我们再到 i l u s t o r 里面来看，我们放大后，我们会发现这样的图像可以无限放大。 并且是高清的，你看，我基本上放大了六千四百倍，它依然非常清晰。这样的图像它是以数字形式构成的，所以矢量图和位图的概念我们一定要区分清楚。接下来，我们来了解 Photoshop 软件新建、打开、置入、导入、导出、保存和关闭的具体操作。在 Photoshop 中打开文件的方式就比较多了。 比如说，你可以在我们的文件夹里面选中单张或者多张文件，然后拖拽住拉到 Photoshop 里面，它可以同时打开多张，但是你注意，它是分别打开。注意看上面的标题栏哦，它是一个一个一个打开的。如果说你要在一个画布里面打开多张图像怎么办呢？我们可以点击文件，这里有个脚本，然后里面有个堆栈。 将文件载入堆栈。我们在这里点击浏览，选中你所需要打开的多个文件，然后点击确定。Photoshop 这个时候呢会把文件名列在这里，你可以按照文件名称排序。比如说你在前面文件名上面已经写好一二三四五，可以按照你的顺序来排。我们点击一下确定。这个时候 Photoshop 会把每一个文件打开，并且拖入你的画布。 你只需要等待片刻，Photoshop 已经批处理完成了。我们来看一下右侧的图层，它是按照你的顺序来排列的。那有的同学可能会问了，老师，我现在想新建一张 A4 纸张，你看你这个打开的文件大小不是我想要的，我该怎么办呢？点击一下新建，然后呢，我们选择 A4。 我们直接把文件拖拽到画布上，也可以达到刚才的效果。只不过这个时候麻烦一点，它需要你来确认。导入一张，确认一下；导入一张，确认一下，会稍微麻烦一点。好，这个时候呢，我们也同样把文件全部导入进来了。那怎么保存我们的项目文件呢？注意。 我们通常建议给大家保存成两种格式：第一，Photoshop 工程文件，叫做 PSD 格式；第二，保存一张位图格式，比如说 JPEG 格式。这两种格式需要同时保存。为什么？第一个，如果说你后续需要修改这张图片，我们需要到你工程文件里面去改；保存位图格式呢，是方便你去分发用的。好的。 那么我们通常情况下点击文件，这里有个存储为快捷键 Shift+Ctrl+S 键，我们点击一下，然后给它起个文件名，比如说项目一。这个时候我们就把它的工程文件保存好了。那么怎么保存位图呢？有同学说老师，那就在刚才你的存储为下方不是有保存类型吗？这里面应该有啊，不对。 这里面在多图层情况下，新版本只有 PS 的项目工程文件和 TIFF 文件。那我该怎么办呢？在存储为的下方有一个存储副本，我们在存储副本里面可以找到常见的位图格式，比如说 JPEG 格式，还有我们的 PNG 格式，以及我们常见的 g i f 格式等等这些格式。 都是位图格式，我们保存成 j Peg 格式，选择 j Peg，然后直接保存。在保存选项里面，可以选择它的品质，右边品质最好，左边品质最差。也就是你选左边的话，这个画质上会出现马赛克。点击确定。好的，保存好以后呢，我们就能够打开刚才你所保存的这个文件。 这是 Photoshop 文件保存的方法。那有没有快速导出的方法呢？当然有，在文件里面有个导出，这里面有一个快速导出为 p n 格式。我们在这个里面直接导出即可，是不是很方便呢？有同学说：“老师，我想在导出的时候设置一下画布的大小，这个太大了，我想导出一个小文件，但是我又不想调整，怎么办呢？”在 文件导出里面有一个叫做导出为，这个时候我们可以在导出的时候设置画布大小、缩放，甚至可以保存版权信息。好的，那么这里面也可以选择常见的位图格式，比如说 JPEG 格式、g i f 格式等等，可以达到一样的效果。 当你做了很多的图片之后，在 Photoshop 主界面里，这里有一个最近使用项，会罗列出来你最近所做的图片的缩略图。而有的同学做了一些图片以后呢，不希望被其他人看到，或者说希望我们的界面清爽一些，能够把这些图片去掉，怎么办呢？在文件里面有个最近打开文件，我们可以给它清除最近的文件列表。这个时候，我们的界面就回归到。 刚安装的时候的样子。